labarin rana kuke saurari daga nan tsiyar sahara fm direbobi da kuma 'yan kasuwar da ke biya hanyar agadas turku su yi barazanar ƙaurace ma waɗannan hanyoyin matukar ba ɗauki matakai tabbatar da tsaron su da dukiyoyinsu ba direbobin da 'yan kasuwar sun ce a cikin 'yan kwanakin nan ana yawaita kai tariya a kansu a bisa waɗannan hanyoyin ko a shekarar jiya rahotanni sun ce sai da wasu 'yan bindiga suka tare wasu daga cikin durobobin da kuma fasinjoji suka caje musu da dukiyoyi wani labarin ya ce akwai wasu mutane da haka suke kwance a durku waɗanda aka yi amfani da ƙunan leda kuma aka yi ta zuba musu a jikunansu abin da ya sa suka ce suke cikin fargaba ga abin da wasu daga cikin durobobi da kuma 'yan kasuwa da ke biyar wannan hanyar ta agadas durku suke cewa a ɗazu yayin da suka yi barazanar ƙaurace ma wannan hanyar saboda ceton rayukansu da kuma dukiyoyinsu wallahi ni shekaran jiya na fito wajen shado nan wajen plak 50 tsakanin plak 50 da manfa sun tare mu mafiya da dare tun sha ɗaya sai karfe biyu na dare su ne su mutum shidda ne mi suka wallahi sun amshe kayan fasashe sun amshe mana kayan muma da kanmu sun amshe kuɗi sun lalube mu kuma akwai yan uwanmu wanda aka kama tsakanin ashugur da da sharfa su ma an kama mota uku daga farin dare na biyu kuma an kama mota guda nan da kwana uku nan da kwana uku an kama su wanga suna taya ne sharfa ka gane an walakanta su an ba direba kashi an ba fasashe kashi duk na tare da shi an ba su kashi walakanci iri iri aka musu kashi sosai aka ba suna kwance shado ma suna kwance sharfa yanzu haka yaya suka tare mu muka tsaya suka yi talalabe suka ce kowa ya zo eh, mu yi tsaye su yi talalabe su yi talalabe kowa suka lalaba mota wajen biyu ne hmm, kamar shofar eh ni ina daga cikin wanda aka tare mu a shekaran jiya. shekaran jiya daidai eh, ina shekaran jiya eh gurin itace daidai mun fa daidai plaque 50 zuwa manfa zuwa suka tare eto eh mutane suna zo mana babu yadda ba su zo mana suna zo mana da rawuna da ne saboda za su zo muku ko da wani lokaci ba ku san ko ya suke ba za su zo mana da rana ko da mai amma kowane da da takunkumin shi da rawunan su za su isko mu yanzu in suka isko mu da sun tare mu ma in kai sa'a ne ba su yi halbi ba in kama ba ka nura da su ba ma ka direba a cikin taya sai su yi halbi amma in ka nura da su tun can wurin daga sun tarbo ka gaba ka tsaya to wannan ba za su halbi ba sai su tsira ku su fidda ku bisa hanya in kuma kama da ranar ne da eh, inda dare ne ba ma sai sun fidda ku bisa hanya ba nan bisa hanya za a fi yanku komi da komi a bata muku lokaci a sabke duk abin da gare ku abin ga kuma man duk wanda ya ga dama kuma za a bashi kashi an ce suna bugun mutane suna bugun mutane kwarai da gaske saboda kwarai da gaske saboda yanzu in baka da komi in baka da komi za a bugun ka mu muna biyan patent muna biyan resi muna biyan komi amma in mota ta tayi kullun an ce an tare ta ana kwasa kayan mutane can suna mana kuka nan suna mana kuka jiya ma an dauka mana kaya ne jiya ma akwai mota tana nan ta shiga an dauka mana kaya ina da wayoyi ma sun hina miliyan biyar cikin mota banda kaya ma an dauke su gaba daya zan dakatar da kasuwancin gaba daya in dai gwamnati ta dauki mataki ba kawai za mu wa mu tsaye da kowa mu ce to ya haƙura har da gwamnati ta ta ga kamata abin da ya kamata a yi. Amma sa kuma waɗanda kuke kai maka illa. To ai in muka musu illa ma to mu yanzu riban nawa za ka samu. Wallahi tallahi yanzu in ka sai kayan jika ɗari da ka samu jika goma. In Allah ya sa gwamnati ta ji kukan mu. abin da ake ɗauka dai bai da iyaka gaskiya tunda kullum ma dai ni dai ina cikin hatala'i kullum ma. ina matsayina na talaka kuma ba abinda duka dai gaba ɗaya abinda ake dai na gwamnatin resi wani me duka gaba ɗaya dai muna biya mu ne ba mu duwan ba mu bargatare duka dai gaba ɗaya dai ka taɓa ga yawan asarar da kai kai ba ta bincikuwa kawai bisa billah me sakon ku gwamnati mu yanzu sakon mu gwamnati dan Allah dan ba ta agaza mana ta sa mana hannu to wasu alƙalin masu nuna cewa kusan mutum akalla dubu talatin ne kamar yadda aka yi hasashen cewa suke biyar ita wannan hanya wadda kuma suke hitowa daga sassa daban-daban na Nijar kuma suke cin amfanin ita. A cewar wasu daga cikin da ke wannan aikin idan dai ba ɗauki matakai to da dama daga cikin waɗannan matasan za su rasa aikin yi kuma za su faɗa a cikin wasu miyagun ayyuka da za su iya neman da zaune tsaye. Ga abin da Hassan yake cewa ɗaya daga cikin waɗanda suke kula da shi. Mu ne tun da mu ne muka duk mota da yake tahiya ko ni ban loda ba na san inda ake lodi duka kuma ko ne mutum ya same shi dole sai mun ji labari abin da aka mishi komi in bu mu ga da idon ba amma kunnen mu ya ji ya sani bisa wani hanyoyi ne wannan wallahi hanya wannan bisa durku hmm. bisa shurfa wannan su ne hanyar da yanzu shine mutane jihar nan takwas duka na Nijar hmm. kowa yana ji ya sani kowa bisa hanyar nan yake cin abinci a gurin nan yanzu a samu akalla akalla mutum dubu talatin ko dubu arba'in wannan mutanen dubu talatin akalla akalla kowa sai ya ba mutum biyu ko uku abinci na gidan shi shi ne muke roko don allah don annabi wannan abu shi mutum mai mugun abu ba a tsine mishi albarka ana mishi fatan ya bari ya nemi wani sana'a Allah ya bashi wani sana'a na kirki banda mutane kuma ga kayan da ake kaiwa mako bari zancen kaya wannan kaya kawai dan kasuwa kai ka ba da kayan ka a sa wuka a farda a zazzage an sun ga abin da suke so su dauka hmm. babu wanda zai ce maka wani abu kawai da mota ya zo sun tsaye da mutane su lalibe mutane a bude mota a sabke kaya kasa gaba daya su dudduba abin da ya musu su dauka hmm. bakin karhin motar su ɗaya ne biyu ne in suka ɗauka su ta yi duk wanda yake in aka samu jika biyu uku a jikin shi ba a bugun shi ba jan ma in ba ka da dala ne ana nan turza muku yanzu direbobin mu da yaran motar mu sai sun aje wani abu su in kana son da in ba a bige ka ba da an ce kudi in ka ce ni ban da wannan ban ni da to kawo muka samu a jikin ka mun ba ka shi in suka yi haka ba samu baka ce maka goma nan wajen kinan abin ya zama kusan kullun ne sai wannan abun kullun ne a yanzu cikin watan nan babu babu ba a yin kwana biyar ba a yi ba ba in yin